Hola, el meu nom és Claqui. Sabies que per cada litre d'oli que llences a la pica es contaminen 1.000 litres d'aigua? Jo puc ajudar-te a canviar això. Omple'm de l'oli que utilitzes per cuinar. I quan estigui ple, porta'm a recepció. Oh! Allà et donaran un nou claqui. I tornem a començar. Moltes gràcies per aportar el teu granet d'oli.